Не е така сушетата да е. Шушито. Шушито. На какво мириш тая ръкавица? На фрея ли мирише, да? Хи-хи. когда я отпускная